درود دوستان انگلیسی مثل آب خوردن میزبان شماست و در این درس میخوایم یک اصطلاح بسیار کاربردی و یک عبارت رایج در انگلیسی رو با هم تمرین کنیم و با هم یاد بگیریم Keep going یعنی ادامه بده Keep که یعنی نگه داشتن Going یعنی در حال رفتن Keep going یعنی ادامه بده به رفتنت ادامه بده به اون کاری که داری انجام میدی ادامه بده در انگلیسی برای اینکه از طرف بخوایم به کارش ادامه بده یا در اون مورد صحبت بکنیم از این اصطلاح و عبارت استفاده میکنیم همچنین به معنی ساختن با شرایط موجود هم استفاده میشه پس keep going یعنی همین کار رو ادامه بده کاری که داری انجام میدی رو ادامه بده مثلا ما به شما میگیم keep going در مورد یادگیریتون به یادگیری ادامه بدید حالا چند تا مثال رو با هم کار بکنیم و فراموش نکنید که کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو follow یا subscribe بکنید و با فشردن آیتم notification جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ ها به دستتون میرسه و بتونید از اونها در جهت یادگیریتون استفاده بکنید بپردازیم به مثال های keep going در انگلیسی No matter how many people tell you that you can't do it, keep going, don't give up. No matter how many people tell you that you can't do it. Keep going, don't give up. No matter یعنی اهمیتی نداره how many people یعنی چقدر از افراد یا چقدر از مردم tell you که به تو میگن that که you can't do it که تو نمیتونی انجامش بدی keep going ادامه بده don't give up give up یعنی تسلیم شدن یا رها کردن Don't give up یعنی تسلیم نشو رهاش نکن پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید No matter how many people tell you that you can't do it Keep going, don't give up No matter how many people tell you that you can't do it Keep going, don't give up She had to keep going for the sake of her boys. She had to keep going for the sake of her boys. She یعنی او یه خانوم یه مادری مثلا یه خانومی had to باید ناچار بود keep going که ادامه میداد for the sake of محض خاطر چیزی به خاطر چیزی her boys پسرانش for the sake of her boys یعنی محض خاطر پسرانش یا به خاطر پسرانش She had to keep going او ناچار بود که ادامه دهد یا با شرایط بسازد For the sake of her boys محض رضای پسرانش یا به خاطر پسرانش حالا نوبت شماست همه مثال ها و جملات رو که داریم با هم تمرین کنیم در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید She had to keep going for the sake of her boys She had to keep going for the sake of her boys He walked right past me and just kept going. He walked right past me and just kept going. He یعنی اوی آقا walked قدم زد در زمان گذشته right past me از کنار من عبور کرد and و just فقط kept going به رفتن ادامه داد. He walked right past me and just kept going. He walked right past me and just kept going. I was ready to give up on the research, but Mori convinced me to keep going. I was ready to give up on the research, but More convinced me to keep going. I was ready یعنی من آماده بودم to give up که تسلیم بشم on the research در مورد اون تحقیق but اما موری convinced me موری مرا متقاعد کرد to keep going که ادامه بدم که تسلیم نشم که به مسیر ادامه بدم حالا نوبت شماست همه مثال ها و جملات رو که داریم ما هم تمرین می کنیم در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید فراموشتون نشه I was ready to give up on the research but Mori convinced me to keep going I was ready to give up on the research but Mori convinced me to keep going They forced themselves to keep going even though they felt exhausted. They forced themselves to keep going even though they felt exhausted. They یعنی آنها forced اجبار کردند نیرو آوردند فشار آوردند themselves به خودشان to که keep going ادامه بدن even though با وجود اینکه they آنها felt احساس می کردند exhausted خستگی بدنی بسیار زیاد They forced themselves to keep going even though they felt exhausted. اونها خودشون رو مجبور کردن که ادامه بدن با وجود اینکه خیلی احساس خستگی میکردن. حالا شما هم احساس خستگی نکنید همین جمله و همین عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید They forced themselves to keep going even though they felt exhausted. They forced themselves to keep going even though they felt exhausted. That truck kept going and disappeared from view. The truck kept going and disappeared from view. The truck یعنی اون کامیونه اون کامیونه مشخص kept going یعنی به رفتن ادامه داد به حرکت ادامه داد and و disappeared appear یعنی ظاهر شدن disappear یعنی محو شدن از دید disappeared یعنی محو شد from از view از دید The truck kept going and disappeared from view. کامیون به حرکت ادامه داد و از دید محو شد. حالا شما در قسمت کامنت همین جمله و همین عبارت رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید The truck kept going and disappeared from view The truck kept going and disappeared from view Preserve and keep going until you reach your ideal weight. Preserve and keep going until you reach your ideal weight. Preserve یعنی استقامت به خرج دادن and و keep going ادامه بده preserve and keep going استقامت به خرج بده و ادامه بده until تا زمانی که you reach تو برسی دست پیدا بکنی your مال تو ideal ideal یعنی ایدئال weight یعنی وزن preserve and keep going until you reach your ideal weight استقامت به خرج بده و ادامه بده تا به وزن ایدئالت برسی preserve and keep going until you reach your ideal weight Preserve and keep going until you reach your ideal weight. The party kept going until 4 a.m. The party kept going until 4 a.m. The party یعنی اون میهمانیه اون جشن مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم kept going یعنی ادامه داشت در زمان گذشته until تا 4 a.m. تا 4 صبح چیکار کردن The party kept going until 4 a.m. مهمونی تا 4 صبح ادامه داشت همسایه های بیچاره رو دیوانه کردن حالا نوبت شماست همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید اگر جملات قبل رو ننوشید برگردید عقب دوباره تمرین کنید دوباره بنویسید تا خوب یاد بگیرید The party kept going until 4 a.m. The party kept going until 4 a.m. بسیار سپاسگزاریم امیدواریم که شما در مسیر یادگیریتون keep going بکنید و ادامه بدید به یادگیری تسلیم نشید رو به هدف مشخص در مسیر یادگیری keep going بکنید ادامه بدید و به اون چیزی که میخواید برسید فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین رو استفاده بفرمایید تا به نتیجه دلخواهتون برسید بی نهایت سپاسگزاریم آرزوی ما برای شما تندرستی و خورسندی در کنار خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید است